Euh, non, en fait, je pensais, mais j'ai voyagé beaucoup en Colombie, Mexique, Pérou. Euh, vous savez des mots en espagnol ou pas du tout alors Ah, ¿qué tal ¿qué tal Muy bien, bien tú Ok, alors, est-ce que vous pouvez répéter Bete a la chingada. A la la chingada. Ah, donc peut-être la phrase bete a la chingada. Ça veut dire quoi C'est une insulte mexicaine en fait. Ah bah oui, mais <laughs> bon. Alors si vous savez prononcer ¿eh? les insultes mexicaines. Ouais, et elle veut dire quoi là-dessus Ça veut dire un petit peu, bah, dégage d'ici quoi. Ah. Vete la chingada. Vete à la chingada. Bah, D'accord, bah, je vous remercie beaucoup, c'est bien prononcé. à quoi ça vous sert de... Merci. Bah, c'est que les Mexicains s'amusent en voyant les Français en train de répéter leurs mots typiques en fait. <laughs> D'accord, D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez déjà appris l'espagnol euh, dans Non, euh, non, jamais. D'accord. Donc bah, voilà, vous répétez « no te hagas ». Pendejo. No te hagas No te hagas pendejo. No te hagas pendejo. No te hagas pendejo. No te hagas pendejo. Ok, ahora te viens de se pas Ah oui, no te hagas pendejo. Voilà, no te hagas pendejo. faites plaisir dans la vie en tout cas. ok, merci beaucoup. Merci. Gracias. Au revoir. Au revoir. T'as déjà appris l'espagnol Oui. Tu sais dire des mots en espagnol Oui. Quel nom Buenos días. Ok, alors il faut répéter un mot très mexicain. C'est pinche. Pinche. Cabrón. Cabrón. Voilà, tu peux répéter Cabron, mais c'est une insulte. Oui. <laughs> Oui. Pinche cabron, c'est une insulte qui typique mexicaine. D'accord, bah, vous avez très bien prononcé. Bon. Je vous remercie beaucoup là. Merci, au revoir. Au revoir. Ok, salut, comment tu t'appelles déjà, monsieur me suis... Mohamed. Mohamed, ok. Est-ce que tu peux répéter anglais Donc, euh, chinga, chinga, tu madre, tu madre. Ok, répète toute la phrase, chinga, tu madre. Chinga, chinga tu madre. Chinga motad. Non, chinga. Chinga. Tu, tu madre. Oh. Chinga tu madre. Très bien. Ok. Donc là, en fait, tu viens de dire une insulte en mexicain. <laughs> C'est vrai Oui, je sais, en plus. Tu l'as bien entendu Oui. Ah, voilà ouais, en fait, c'est pour savoir comment prononcent les, Français ou les personnes en France les mots euh, mexicains. Ok. Mais toi, tu es de Jordanie, c'est ça Ouais, c'est ça. Voilà, bah, tu as un très bon accent mexicain. <laughs> merci. merci alors répéter, répéter un accent sur le ça vous disait ou pas, c'est pas euh, Pourquoi, pourquoi, mais... Pour parler en mexicain, on dit pinche güey. Oui. Pour répéter ça devant la caméra, c'est pour savoir si les Français savent prononcer le mexicain. La vidéo est mexicaine. Oui, c'est une vidéo pour le Mexique. Oui. Vous voulez participer C'est une seconde, Vous répétez un mot en fait. C'est rien. Vous voulez pas Non, non, vous voulez Oui. Ok, il faut répéter pinche. Pinche. Güey. Pinche ouais. Encore une fois, pinche güey. Pinche. Pinche güey. Pinche güey. Pinche güey. Pinche güey. Güey, güey, güey, voilà. Pinche güey. Oui, c'est Deutsch, allemand. Français. Merci. D'accord, bah, merci beaucoup. Non, rien, c'est pas Merci beaucoup. répétez à la verga. À la belga Non. vete Pas répéter À la verga. À la berga Non, à la. À la. Berga. Berga. Berga. Très bien. Vete à la verga. Et pourquoi Je sais pas. En fait, c'est une, une, phrase qui est en mexicain qui veut dire bonjour les amis. Vous pouvez répéter à la verga. Bah, bah, je vous remercie beaucoup. Ah, ça aurait ah été bien ça, ouais. Une petite chanson française pour les Mexicains. <laughs> Vous auriez pu faire une petite chanson française. Mettez euh, à la verga. <laughs> D'accord, Ah, vous pouvez répéter alors. Viva oui. Mexico. Viva Mexico Très bien Ouais Viva <laughs> Mexico Alors au dire en femmes, je vais chanter Viva Mexico Ouais, avec une petite danse <laughs> Alors voilà, ça, va C'est très bien, ouais. Vete à la verga Voilà Et voilà, c'est très bien, je vous remercie beaucoup. C'est dommage, ouais. Merci. Merci beaucoup, bonne journée vous avez déjà appris l'espagnol dans votre vie Donc vous avez voyagé au Mexique. À quelle ville euh, vous La, capitale C'était bien Oui, bien. Vous aimez bien les Mexicains en général Oui, très sympathique. Vous avez manger beaucoup de tacos et de burritos eh, D'accord, donc on va répéter une phrase vraiment typique mexicaine. Los mexicanos. Los, mexicanos. Son muy chidos. Son muy chidos. Ok, toute la phrase. Los mexicanos son muy chidos. Los mexicanos D'accord. Donc vous voulez dire en fait aux Mexicains qui sont super méga cool, c'était hein. Ah bah oui, non mais je suis tout à d'accord. D'accord, d'accord. Muchas <laughs> gracias. D'accord, donc gracias, vous pouvez dire aussi. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.